Definisi chord. Chord merupakan tiga nada atau lebih yang dibunyikan secara bersamaan. Oleh karena itu, seperti halnya dengan nada, chord juga memiliki urutan tersendiri, dan itu ditentukan oleh modes apa yang digunakan. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan modes Ionian, nama lain dari natural major scale, maka kita mendapatkan urutan chord seperti ini. Mayor, minor, minor, mayor, mayor, minor, minor 5, mayor. Apabila kita memainkannya dengan kunci C, maka kita akan mendapatkan urutan nada sebagai berikut. C, D minor, E minor, F, G, A minor, D minor flat 5, C. Ingat, kunci tidak sama dengan chord. Kita sudah membahas di atas mengenai apa itu chord. Sekarang mari kita bahas apa itu kunci. Definisi kunci masih menggunakan contoh di atas. C, D minor, E minor, F, G, A minor, D minor flat 5, C. Kita bisa dengan mudah mengatakan bahwa ini adalah kunci C karena do sama dengan C. Ingatkan tulisan do sama dengan itu selalu ada di awal lagu wajib dan lagu daerah. Sederhananya, gitu, kita bisa bilang bahwa kunci adalah ada apa yang menjadi do pada lagu. Seperti kita tahu, semua nada bisa menjadi do. Misalnya, pada do sama dengan D, kita akan mendapatkan D, E, F sharp, G, A, D, C sharp, D yang menghasilkan urutan chord D, E minor, F sharp minor, G, A, B minor, C sharp minor 5, 5, D. Mudah kan? Entah dari mana asalnya kesalahpahaman antara Ford dengan kunci ini, dan entah kenapa yang sudah pasti nggak mau ngajarin, atau karena memang hashtag paling laku sebagai kata kunci pencarian atau keyword adalah kunci gitar lagu bla bla bla, dan video tutorial dengan hashtag kunci menjadi lebih banyak keywordnya daripada video dengan hashtag chord. Coba lihat partitur ini. Ada tanda sharp garis untuk nada F yang menandakan bahwa lagu ini memiliki do, senangan ini. Ini juga akan kita bahas nanti. Jadi lain kali kalau ada yang nanya kamu, eh apa sih kunci-kunci lagu I Remember You? Kamu tinggal jawab G, udah itu aja. Nah baru kalau kamu ditanya chord lagu I Remember You apa aja, baru kamu jawab G, C, F9, dan seterusnya. Nah, menarik bukan materinya atau malah membosankan? Tenang aja, mau bakal kita bahas sampai tuntas. kan kamu udah ikut mailing list calon rocker di Hashtag Stage, follow Instagram dan Twitter, subscribe YouTube calon rocker biar nggak pernah lewat materinya. Semua link ada di deskripsi.